money out. Um, тебя накормлены кеда моя Я ты на сунгере души педалами любима Так и стоит Алевантанами родимыми Храним образопасы У меня юными сердцами воспевалась биты пасы Юными лошадиных силами лось умеет Мне давалась, просила просто дай мне Под этим крутом мне ночевать Что не увидел, ты больно Все покрасиво, было сюжет Мы намерены не так, как не текутим Брали, что хотим, брали, что хотим И скорее кипит, на чаке коптит Хороший фантазии ходят мосты Но если не еще не нас спасет Улетает дым, а не знает Позволь расслабиться в объятиях Тем а не менее я Энджи маньяк